Je remercie, je remercie l'association Jeunesse euh, Bruxelloise, et Assorif pour la soirée que nous venons de vivre ce soir. Je pense que c'était un très beau débat. Nous avons eu des échanges très riches avec des personnes qui restent euh, des personnes blessées après les propos qui ont été tenus par Bart de Wever. Et je pense que cette blessure est tout à fait légitime. Euh, bon nombre de, personnes se sont senties euh, insultées, se sont senties humiliées de par euh, des propos stigmatisants qui se sont tenus. Et pour ma part, comme je l'ai dit pendant ce débat, je déplore qu'il n'y a pas eu une réaction plus forte, une réaction plus forte euh, des autorités marocaines qui représentent les Marocains de Belgique, même si on sait que nombre euh, de personnes marocaines sont aujourd'hui des personnes belges, mais il y a malgré tout aussi beaucoup de personnes marocaines qui vivent en Belgique et qui sont donc représenté par les autorités. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de message fort de la part des autorités marocaines, Consulaire ou, ambassade euh, ou ambassadeur ici euh, en Belgique qui aurait condamné euh, ces propos. Et je regrette également que le Premier ministre belge n'a pas eu le courage, il est le ministre, il est le Premier ministre de tous les Belges et je pense qu'il est vraiment regrettable qu'il n'ait pas eu aussi des propos fermes pour dénoncer ce qui a été une véritable offense et offensive contre un groupe de personnes qui se sont senties stigmatisées. Je pense que ces propos ont aussi été très très malheureux parce qu'ils continuent de diviser et de renvoyer dos à dos des communautés. On a renvoyé ici des personnes euh, d'origine euh, marocaine, des Amazirs, contre une communauté asiatique. C'est vraiment dommage, plutôt que de construire des ponts, on érige des murs entre les gens. Et je pense que lorsqu'on est un homme politique, euh, lorsqu'on est le premier homme de Flandre, je pense que c'est vraiment indigne de tenir des propos comme ceux qui ont été tenus ce soir, comme ceux qui ont été tenus. Et ce soir, j'ai pu me rendre compte à quel point les gens ont été blessés, les gens ont été stigmatisés, et c'est vraiment regrettable. Bismillah, salam alaikum. Euh, j'ai été très content, Liouma, de venir ici à, cette rencontre. Euh, de, de l'association. ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Euh, Soukran Bezef, euh, cet échange, ce partage, parce qu'effectivement, il y a un gros souci pour le moment euh, dans notre société et euh, j'espère pouvoir apporter un tout petit peu de, chaleur d'espoir par ben, l'ouverture que j'ai en moi, qui a toujours été comme ça. C'est al c'est l'Ouali de Jean-Marie, c'est rien d'autre. Et j'espère effectivement, je crois vraiment que le principal, c'est d'aller vers l'autre, c'est de ne pas avoir peur, c'est, c'est d'apprendre à le connaître, le partage et, et voilà quoi, Inch'Allah. Je crois que ben, on est tous dans le même aquarium, hein. on est tous kiff-kiff. Et euh, on parle beaucoup donc euh, d'Erija, hein. c'est plutôt d'Erija, hein, euh, l'Oura Arabia d'Erija, hein, donc euh, Smahali, j'espère qu'on me comprend. Et voilà quoi, donc euh, Inch'Allah, j'espère que l'être humain va continuer à aller vers... Euh, vers la bonne direction, vers l'humanité, Insania, Inshallah, parce qu'il n'y a pas d'autre euh, voie possible pour euh, pour nos enfants, parce que moi aussi, euh, Kletabnet, et voilà, quoi, pour eux, pour un monde meilleur, inshallah il faut tous être ensemble, et voilà.